Een konijnenhol. Zonder konijn. Maar wel met een bergeend. Bergeenden zijn echte holenbroeders. Ze worden gefaciliteerd door in dit geval konijnen. In een verlaten konijnenhol broedt het vrouwtje in 28 dagen haar eieren uit. Het mannetje, herkenbaar aan de knobbel bovenop de snavel, staat buiten op wacht. Zodra de kuikens uit hun ei kruipen, trekken ze zo snel mogelijk naar de Waddenzee. Daar is het voedsel. Maar het is een tocht vol gevaar. Meeuwen en andere predatoren liggen op de loer om hun slag te slaan. Eindelijk bij het water is er voor de bergeend volop voedsel te vinden. Maar dan heb je wel een eigen plek nodig. Bergeenden vechten hard en fel voor hun eigen territorium. Bij laagwater doen de ene zich dan eindelijk te goed aan de talrijke watslakjes die zij met hun snavel uit het slik filteren.